हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं हाँ सामान है मेरे पास ठीक है पापा मैं ट्यूशन जा रहा हूँ hmm. man. And they see me when the trees set speed, you feel home and I get them man. Like share comment कर देना अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना